Salut! Astăzi este despre a vedea, care în dicționar este a percepe cu ajutorul văzului. Kelly Roberts are o întrebare foarte tare. Ce s-ar putea întâmpla dacă v-ați vedea într-o lumină mai bună propria persoană? Am o amică uh, destul de pesimistă și se vede destul de rău într-o lumină cum să zic, uh, într-un întuneric se vede câteodată. Și i-am propus, ca să se vadă într-o lumină mai bună, să-și facă prieteni noi. Uh, bineînțeles singura soluție, însă eu de una zi chiar mi-am făcut niște amici noi și m-am simțit o altă Silviană. Câteodată când nu reușim noi uh, să ne vedem noi înșine într-o lumină mai bună, putem să apelăm la ceilalți din jurul nostru.